Доброго дня! Вас вітає компанія LuxWash. Зараз ми знаходимося в місті Львові. Це є восьмипостовий миючий комплекс на вулиці Луганська. Е, короткий екскурс по даному об'єкту хочу провести, показати, на якому ми етапі зараз вже знаходимося. Е, повністю всі зовнішні комунікації підходять до завершення буквально один день. Е, всередині в технічній кімнаті зараз Е, іде монтаж повністю всієї пайки. Це паяються всі труби, виводяться всі крани, е, змонтовується система фільтрації, підключається осмос і так далі. Про це буде трішки пізніше відзняти відео. Так як я вам обіцяв, <clears throat> там буде максимально широко проінформовано все е, по комплектуючих, що стоїть. Е, зараз наразі хочу пройтись, показати. Ми приступили до реклами. Ми зараз робимо вивіску. Е, завтра буде вже прицеплена наша фірмова вивіска компанії LuxWash. Е, зараз наразі цепляємо цифри і робимо led підсвітку безпосередньо по самих стовбах. Буде дуже красиво світитися. Освітлення вже вибрали. Зараз проводимо монтаж. Також ми вже є на завершувальних етапах по благоустрою і по укладанні бруківки. Буквально ще одна, максимум дві неділі нам залишилося. Тому очікуйте е, відкриття даного об'єкту орієнтовно через 3, ну можливо, 4 неділі. Ходімо зблизька, все подивимося, все вам повністю покажу, як воно є зблизька. І так, зараз ми знаходимося вже безпосередньо на самій території автомийки. Е, ось продемонструю вам в панорамі. Тут будуть знаходитися порохотяги, два двохпостових. Тут вже є повністю завершені всі е, монтажні роботи по обрущатці, по укладанню бордюра. Е, зараз ще будемо виконувати з понеділка монтаж забору. Тобто тут буде, от в даному місці, ось тут буде проходити паркан. Е, на паркані будуть вцеплені банери різного роду реклама. Е, і з цієї сторони по брощаці буде вже закінчено. Е, як обіцяв, коротко розповім по даному об'єкту. Даний об'єкт повністю всі бетонні роботи, септики, каркас, накриття, обшивка зовнішніх, зовнішньої реклами червоним екобондом виконував замовник сам. Це було повністю зроблено ним виконувала якась компанія-підрядник. Е, було допущено ряд маленьких, е, скажімо, таких прогрішностей. але ну, Ми їх всі виправили. Е, чітко все показали, як переробити, переробили самі. Зараз вже йде до запуску, тобто скоро буде вже запуск. Був зроблений дуже великий тендер. Участвувало 5 компаній, 3 компанії з України. Одна компанія з Польщі і одна компанія з Іспанії. Ну, як ви бачите, по завершуванню тендера, чи є тут стоїть обладнання. Тобто висновки робіть самі. Ціна, якість номер один. Е, хотів показати вам закладні по порохотягу і звернути на них увагу. Що тут є виведено? Е, закладні є виведені під рукомийник. Також під омивач стекла, обдув повітря, безпосередньо сам девайс порохотяга електроживлення і підкачка шин. Тут буде обладнання стояти в максимальній комплектації, що на порохотягах, що на постах. Ходімо, продемонструю вам обладнання на посту, е, безпосередньо який пульт стоїть, щоб ви могли провести аналогію і зрозуміти, що тут стоїть все в максимальній комплектації. І так, щодо обладнання, зрозуміло. В технічну кімнату можемо зайти, покажу вам, ну, але там наразі ведуться монтажні роботи. Е, це відео буде відзняти, відзняти трішки пізніше. А, До речі, ось тут дуже, дуже добре видно. Ось комунікації, як ми закладаємо на наших об'єктах. Тут дуже добре видно. Ось проводяться монтажні роботи освітлення. Ми вже є на завершенні. Тут буде стояти наша фірмова система освітлення е, з датчиком затемнення, системою, яка підключається безпосередньо до самих коштів. Е, також буде стояти е, система, яка буде співпрацювати з стовбами освітлення по території. Це все чуть пізніше, коли все змонтуємо, продемонструю. Коли все управляється без людського фактору, повірте. Це настільки спрощує всім життя. Ну, Нема таких моментів, там обслуговуючий персонал забув включити світло, чи там е, з певних причин забігався, зайнятий і так далі. Все виконується в автоматичних режимах, все повністю контролює наша система і наші блоки. Е, ходіть зараз, подивимося в технічній кімнаті. Е, я все вам покажу зблизька. Е, ще раз повторюся, там зараз ведуться монтажні роботи. Ну, Тобто, то, що є, продемонструю. І так, наша фірмова двохконтурна система, електрошафи, гідрофери, все нержавійка, фірмова система очистки води клапана, які це контролюють, кабель рост, де ведуться всі комунікації, центральна щитова електрошафа, щитки з контролерами, все повністю підключено. Зразу вибачайте за бардак, е, тобто до відео ніхто не готувався. Е, це відео відзнімається все в робочих режимах. Наша фірмова система Nordfrost. Ось, будь ласка наша двохконтурна система, все на нержавійці, повністю все. Клапана, помпи, повністю все. Наш фірмовий осмос. Тут, до речі, буде стояти красавець двохколбаний. Ось, будь ласка, дві колби. Фірмовий продемонструю. Ось, будь ласка, люкс-вош. Дана кімната планується закінчитись десь приблизно за можливо, тиждень часу. Можливо, тобто, якщо не буде ніяких накладок, е, власник даного об'єкту не додавить нам додаткової роботи якоїсь. Ми все завершимо приблизно за одну неділю. Тоді я вам знімлю це відео, покажу кабеля, які ми ставимо на наші мийки. Поясню, чому в нас стільки шаф. Що в цих шафах знаходиться, покажу вам, які комплектуючі, з чого вони складаються, які світові бренди ми використовуємо. Е, покажу вам нашу центральну шафу, яка управляє всією мийкою, які комплектуючі в неї заходять. Тобто, не так, як в інших виробників, які є на сьогоднішній день на ринку, навіть поляки, я це замітив. Буквально три шафи управляють цілою мийкою. Жодних систем захисту практично нічого нема. Тут я вам все поясню і розповім в найменших подробицях, чому так є. Е, зараз ще ходімо на вулицю, покажу вам е, рекламу, яку ми е, хочемо зараз повішати. Тут буде фірмова наша реклама. Зараз вішаємо цифри і робимо підсвітку. Я вже вам про неї розповів, але хочу показати зблизька. Е, в даному каркасі не було передбачено підсвітки, тому ми вийшли дуже простим способом. Е, ми його, ми підсвітку цепляємо на алюмінієву направля... на алюмінієвий такий лоток і закриваємо е, спеціальною такою пластиковою заглушкою, яка унеможливлює потрапляння вологи до датчиків до системи освітлення безпосередньо LED-лент. Ось цифри. В даному місті з понеділка вже буде висіти наша фірмова реклама компанії LuxWash. І ось нам залишилося ще десь орієнтовно 100-120 квадратних метрів бруківки. Хлопці вже завершують. Також ми облагороджуємо і переробляємо систему очистки води під нашу фірмову компанію LuxWash. Наразі на все добре, хай вам щастить. Залишайтеся з кращими.